này này, này này bọn không? 너는 너는 내가 떼야 너네 내가 떼 뭐내 깨워 뭐 깨워 깨워 깨워 Woi pantas tuh kan anjir sekali tembak kau nggak ada offense tuh Dewe tidak tuh nak ada woi kan ada tuh sekali lah tembak tembak tembak itu aja deh bang bang enemy spotted itu deh bang bang selesai bang di Enemies ahead. Vamos na na vamos matar na pesa todo. Cara dia tu dah mak mau tak gerak pesa tu dah. Hahaha. Makanya mau <laughs> busur busurnya pakai, busur. Busurnya pakai. busur pakai. Anjir, bergantung. Masa bergantung lah tuh. <laughs> Oh, lawan dia. Verga, <laughs> cero. Saya baca emang, wah teman kata emang. Coba, coba dong. Ya aduh. Tembak lain kartu. Alah, dua. Alah, dua. Udah sampai, udah Iya, nah, nah, aduh, apa aduh, aduh. Itu aja kayak lah tuh. Gue tuh doang tuh. aduh, iya. aduh, buah. aduh, aduh. tuh. Ada doang. Ah, tapi serang itu kali. Kan, eh. <laughs> eh. eh. ah. Alah alai. Serang malu Terpalu. Terpalu. Terpalu. Terpalu. Alah. Boy. Boy. Cupik doang. Ah. Jadi bisu lah musuh dah <laughs> Nusa. 私の武器である死んだ友達に返金します。私のパートナーはあなたに負けません。私はここにいるので。 私のパートナーはあなたに負けません。私はここにいるので。I have ammo! Enemies ahead!

Yes. Bruh. Bruh. Surprise, motherfucker!